Gusto ko malaman nyo po na ang idea po ng wicked deeds dito ay yung pong masasamang gawa at masasamang gawi. Ano po ang kaibahan ng dalawang yon? Di ba? Yung isa po may kinalaman sa ugali. Yung gawi. Okay? So meron pong mga mananampalataya kasi na minsan ay nangangatwiran, ganito na ugali ko, noon pa naman ganito na ako eh. Ha? Dapat tanggapin nyo na lang kasi buong buhay ko ganito ugali ko eh. Hindi pa ako mananampalataya, ganito ugali ko. Yun nga eh, yung ugali mo na yang hindi maganda, ugali mo yan nung hindi ka mananampalataya. Eh ngayon, mananampalataya ka na, anong dapat? Baiwanan mo na yung masamang ugali. Ibihis mo na ang bagong pagkatao. Hubarin mo na yun dati. Amen? It is now time for us to decide, ano po, and to live our wicked deeds. Alam nyo, yan ang nakakahadlang sa pagpapala eh. Ang sabi po ng Bible, If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. Mismong yung bayan ng Diyos, yung mga tao niya, kinausap niya, kung gusto nyo na ako ay magpala sa inyo, kung gusto nyo na ako'y makinig sa inyo mula sa langit, kung gusto nyo na kayo'y patawarin, na kung gusto nyo na kayo ay aking pagalingin, ang sabi ng Panginoon, magpakababa ka at ikaw ay tumaliko God. Amen? Turn from your wicked ways. Mga kapatid, we should leave our wicked deeds. Ano man po yung mga gawain nating hindi tama nung nakaraan. Alam nyo si Apostol Pablo, ito ang pinag-uusapan natin, hindi taong nakaraan. Ang pinag-uusapan natin, buhay niya nung nakaraan. Anong klaseng buhay ba meron si Pablo? I remember in 1 Timothy chapter 1, 1 Timothy chapter 1. Hindi po ba ang sabi doon sa verse number 12, yung kanyang gratitude, yung kanyang pasasalamat, ang sabi po ni Apostle Paul, And I thank Christ Jesus my Lord who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry. Sobra! Sa puso niya, sinasabi niya kay Timoteo, Timothy, I am very thankful. I am very thankful to our God. And I thank Christ Jesus my Lord who hath enabled me for that He counted me faithful, putting me into the ministry. You know, ang dahilan kung bakit ganun katindi pa sa salamat ni Pablo, kasi kilala niya kung sino siya dati. Alam po niya kung anong klaseng buhay siya meron dati. Mas deboto pa siya kaysa doon sa mga deboto ng mga poong Nazareno. Ito po, hindi lang basta nakikipagitgitan. Si Apostol Pablo pumapatay ng mga laban sa kanyang pananampalataya. Ganun siya kadeboto. Pero noon sabi niya, kaya ako naman nagawa yung lahat ng mga bagay na yun kasi ignorante ako eh at hindi ako mananampalataya. Ang sabi niya, And I thank Christ Jesus my Lord who hath enabled me for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Ang linaw po, ang sabi niya, who was before a blasphemer, a persecutor, injurious. At alam niyo ang testimony niya, but I obtained mercy because I did it ignorantly and in unbelief. And then he emphasized the grace of God. Amen? Napakatindi ng biyaya ng Panginoon. Kaya sa verse 15, ang sabi niya, this is a faithful saying, totoong totoo ito, and worthy of all acceptation. Ano raw yun? That Christ Jesus came into the world to save sinners of whom I am chief. He is claiming that he was the chiefest sinner, and you know, ang reason why the Apostle Paul is very thankful kasi na-realize niya, grabe ang pinagdamputan ng Panginoon sa kanya, kung gaano siya kasama, kung gaano kalihis, kung gaano kaliko, kung gaano siya kalayo sa Diyos mga kapatid. Pero after realization, na Nagbago ang lahat kay Apostol Pablo. Nung siya'y kinatagpo ng Panginoon, kamusta ka? Kinatagpo ka ba ng Panginoon? Kung kinatagpo ka ng Panginoon, kung kristyano ka na, kung totoong tumanggap ka na, ang tanong, ikaw ba'y nabubuhay pa sa dati mong buhay o binago ka na ng Diyos? Mga kapatid, we should pass from our past. Amen? And as we pass on our past, we should leave our wicked deeds. Huwag nyo nang bitbitin sa buhay nyo ngayon bilang kristyano yung mga hindi dapat nating binibitbit. Baka mamaya kristyano ka na, hanggang ngayon chismosa ka pa rin eh. At lalo namang malala kung chismoso ka dahil ibig sabihin lalaki yung kalalaki mong tao. <laughs> 'Di ba? Lalo namang hindi maganda po 'yan. Ha? Baka mamaya lasinggero ka dati, lasinggero ka pa rin ngayon. Baka mamaya po dati, ikaw ay palabintang, ngayon palabintang ka pa rin. Baka dati palaaway ka, ngayon palaaway ka pa rin. Baka dati malisyoso ka at malisyosa ka, hanggang ngayon malisyosa ka pa rin. Bisyoso ka, ngayon bisyosa ka pa rin. Ambisyoso ka, ngayon ambisyosa ka pa rin. Mga kapatid, ang kalooban ng Diyos, kung krisyano na tayo, yung nakaraan natin, wag na natin bitbitin. Iwanan na natin, particularly our wicked deeds. Amen? Yung mga masasamang bagay sa buhay natin. Yun po ang maliwanag na tinuturo ng banal na kasulatan.